男と女もこうありたいもんでございます違いますねさあそれでは早速踊ってまいりたいと思います今日はね初めて草加の地に寄せていただきましたせめて名前だけでも覚えて帰っていただきたいと思います踊りも簡単でございますので、ね、えー、ぜひ覚えていただいて来年一緒に、えー、草加で踊れたらいいなと思います、えー、前で踊ってる方々もね見ていただいて覚えてください私たち失敗しないんで それではミュージックドレミファドンはっ えー、毎年ね、えー、高知をはじめとして平塚少年それから高戸は今年中止になりましたけど毎年高戸そして今年からこの福岡も加えさせていただいております、えー、ゲストの皆さん声でございますぜひ名前と踊りをぜひ覚えて書いておつまめさあ皆さんこの人に注目してください は皆さんのためにもう一度踊りますんで覚えてください来よこっちの。

したかじゃあ来年6月に気楽で湘南よさこいになるんでぜひ皆さん参加してください えー、大変お騒がせいたしましたまた次の会場でも応援よろしくお願い申し上げますネットでよさこいでございましたまたね